Два года назад э, с соответствующими событиями э, как раз э, там запомнился матч, один из, скажем так, последних таких вот торжественных матчей конец сезона и атмосфера непередаваемая. Наверное, вот такая атмосфера могла быть только на этом стадионе, на таком. С приездом наконец-то в э, замечательный город Львов. Впереди уже виднеется Донба... Э, вот видите, как Донбасс-арена. Это я э, играл э, в сборной Донецка э, по хоккею 77 -го года нападающим под 15 номером. Поэтому мои друзья, пометуя мои хоккейные заслуги, решили спроецировать меня и сюда. Thank you.